mes parents étaient en télétravail et moi j'étais le seul de la famille qui continuait finalement à avoir une vie un peu normale. Je partais le, matin au lycée et je rentrais euh, le soir à la maison. La seule chose euh, qui finalement a changé c'était euh, de voir tous mes camarades masqués mais sinon ma vie a un peu continué comme elle était avant. Die ersten Wochen waren erstmal auch irgendwie hat es mir nicht geschadet, nochmal mehr zu Hause zu sein und nochmal neue Energie zu sammeln. Und ähm, als dann klar wurde, okay, wir, wir gehen in die Online-Lehre in der Uni, wir können nicht weggehen, das war ja so ein erster großer Rückschlag, der irgendwie auch sehr, sehr traurig war, aber womit man eigentlich schon gerechnet hat. Natürlich war es voll die Umstellung, dass man ähm, dann ähm, sich ein Stück weit einsamer äh, gefühlt hat, aber um dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, ähm, hat man dann einfach versucht, im Rahmen des Möglichen äh, Freunde zu treffen, äh, ein bisschen rauszugehen so im Fernsehen sah man ja eben die Bilder, alle sind beim Hamstern von äh, Lebensmitteln. Und äh, bei mir hat es sich eher so ums Hamstern von Büchern in der Bibliothek gehandelt, weil die ja eben auch geschlossen ähm, hat oder beim, im Schließen war. Und äh, ich versucht habe, irgendwie noch abzuschätzen, welches Buch ich vielleicht brauchen könnte während meiner Euh, Quand on habite dans une nouvelle ville, dans une grande ville qui en plus euh, culturellement parlant est très vivante et qu'on habite en plus dans un quartier euh, qui est censé être très vivant, c'est pas facile tous les jours de se dire que ça pourrait être différent, que ça pourrait être mieux. Avant Covid, justement, je, voyageais souvent. J'avais la chance justement de voyager en, dans l'Union européenne ou même hors UE. E. Et moi qui ai emménagé à Hambourg, qui, qui suis proche de ma famille, qui aime souvent voir ma famille ma famille, je ne pouvais plus justement euh, partir à Marseille pour les voir. C'était assez compliqué de, se déplacer. J'avais moins la possibilité de rencontrer d'autres personnes. J'ai la chance moi-même d'être euh, franco-allemande, euh, de vivre en Alsace. Et donc la, culture germanique, je la connais. Je découvre quand même au moins la culture du travail allemande, parce que je n'avais jamais ni étudié ni travaillé en Allemagne. Et euh, je parle en allemand tous les jours, je suis avec mes collègues régulièrement euh, en contact. Donc il y a quand même euh, ce petit côté, voilà, plongé dans la culture allemande, même si c'est en distanciel. Alors rien ne, remplace une expérience en réel.